के याद यादमी बाबू साथ बाजे खाना महा बटया किन कि कोई ना गारी बाबा कोई नहीं हरा है जी की ए चिंतन के यादमी आ जाबा अखना मोह बनाई के अबे की ना कर के खाना मा बतावे आया खिन जी की